Так, друзья, хто помне, е, коли обізяна викормила подкидишей, я хотів її убирати, тому що подкидишей то вона витягнула, але ну, я хотів її різати, тому що ну, малоплодна. Думаю, опять следующий порост такий самий буде. І ось получився. А, і дав їй шанс після того. Думаю, дам ще один шанс, а потім вже видно буде. І от получився в неї опороз. Ось сама обізяна віддихає. Обізяна опоросилась 10 жевжиків. Жевжики. 10 жевжиків. Ну, обіцянка, все хорошо. Я зараз беру. Оце я її кормив обізянку. 10 жевжиків і одного придавила учора. Вчора їм сутки було. Ну, коротше, 9 штук. Живеньких, різненьких. Ну, звісно, одного не знаю, яким образом, може трубу або цю задню стойку. Ну хто його знає. Вони ще малі путались. Я то їх і забирав, кожні 2 часа випускав. Ну, все одно. Ну, коротше, зараз 9 живих. Ну, а там скільки дасть Бог, скільки буде. Тобто обізянка повністю оправдала своє довір'я. Я її оставив і не пожалів. Покрив її дюрком і от такі от поросенки. Жевженята, жевжики, жевжики, жевжики. може отак ось біля труби лазив той малий, і отак вона якось случайно. Вона то й не дала, я скільки скільки вона і подкидиш і витягнула, і все нормально, вона якби поросят взагалі не дала. Ну, буває, звісно, нюанси, ну не без цього, да? Ей, ей, бігом тікай в домик, бігом. Додому біжи. Коротше, отак. Я що скажу, радий, довольний, все хорошо. Обіцяна, звісно, після опороса трошки агресивненько, пару днів буде, дня два-три, а потім оклигає, окріяє, буде нормально. Ну, коротше, оставив і довольний, що осталось. Також ще, що у нас по новостям. По новостям. Ожидаємо опороси. Уже зовсім скоро кантурші. Панюрки і київлянки. Теж ожидаємо порос. Поросят я не продаю. Продажі поросят нема. Це поросята, дай Бог, три свинка пороситься. Мені треба ставити собі на щелеві поли, тому що я зроблю щелевий пол, мені треба туди запускати щось. Тому поросят в продажі нема. Зразу скажу. Також спрашували. Ну я там хожу, отак показую, ага, там оцим 4 місяця. Зараз їм пішов п'ятий місяць. Спрашують все время, ці так само на три дня різниця. І все время спрашують, чим же ти їх кормиш, що в тебе 5 місяців такі. Ну, Комбікорм, раціон якого я завжди викладаю в роликах. Є в роликах, дивіться, кормлення і раціон кормлення. Корм у них постійно є. Цим 2 іюня було ровно 5 місяців. 2 июня. Ану, йди, Васька. Ану, брошка. Кстати, це Брошкини еті, сестри, браття, Брошкини і оцього Жевжика. Обізянка як поросилася, брошка переживала за них, все время цю дирочку дивилася, переживала за родственників своїх. От виходить, обізяна поросилась, а от до пороса, до обороса, ось оце її поросята. Ось. Їм виходить 5 місяців було 2 числа. А то з підкидиші був грижовик, ну грижа, грижа затягнулася, пахова і все нормально. Коротше, так. От я це переживаю, що воно це гаситься, хто де. Ну йдіть же в домик. Ні, то чого тут лягти, отут? Ну чого ти чого ти тут ліг? Біжи туди, у домик же ж біжи. Тут опасно. Опасно для життя. Оце, якщо вони лягають, де попало, в сараї тепло. І я спеціально на ніч відкриваю двері, щоб продов продувало, типу, щоб холодно було, щоб вони йшли туди. Вони на ніч уходять туди, а днем це в них починається Леж, лежбище. Ну хорош. Пенку спускати хороша, обезьянка. Не треба, не треба. Все хорошо, все хорошо. Успокойся, успокойся. Хороша обезьянка, хороша. Хороша обезьянка, хороша корма їй ковшик сипнув стартового, ну вона поки не, не їде. От куди ти побіг туди, в опасну зону? Тут сидіть, хоча б з недільку тут сидіть, а потім вже почнете тинятися тут по клітці, винюхувати, а поки тут згасіться. Правильно, обізяна? Бо звичайно... Придавило одно. Воно то понятно, що всяке бува. Ну знаєте як, неприємно. Можна було сохранити, а. Ну що ти все робиш агресивно, типа ти така агресивна, що тебе всі бояться. Ні, обізанка, ніхто тебе не боїться. Ти в нас молодець оставила. Я як вона розпоросилася, я їй кажу, ну остається далі жити. Оставимо її далі будемо крити. Ну вже крити будемо аматором, Єстественним образом аматор її покриє, не іскусственно. Я думаю, менше поросят не буде. Все, все, все, все, все. І також аматор покрив у нас F-ку. Ефка ця висока, вона така ж сама по висоті, як і барашка. Це дві ефки, що дуже високі і длінні. І амік молоденький, молоденький справився достав чотенько, навіть я так дивився, якщо була вища свинка, він би і її достав. Ну а зараз со дня на день ожидаємо в них різниця в 6 днів була по по поросу у цієї барашки. Тобто ця загуляла і зараз, я думаю, дня 4 пройде і ця загуляє, може 5 днів. Ну і тут тим більше аматор рядом, він її зразу ж і покриє. Аматора я перевів взагалі на один ковшик у отрубі в перемішку із е, дертю пшениці. 50 на 50 і ковшичок у день. теж. Це ті самі. Цим було 4 місяці. Пішов п'ятий. Якого їм 20... 18 по-моєму. 18 мая було 4 місяці і пішов оце п'ятий. Ну виходить 4 місяці і там 15 днів чи скільки. Чого вони так ростуть? Во-первых, постійно в них є корм. Корм питательний, ситний. І, И, самі по собі не переводняк поросята. Свиноматка покрита е, макстером. От вам і результат. Нічого тут такого, якогось секрету там немає. От так само свиноматка. Ось сама свиноматка хороша, крупна і покрита дюрком із комплексу нашого. Теж поросята должны бути. Ну, оце ж її поросята ось і есть. З цим теж 4 там з хвостиком. Оце її поросята. Тут асетик, я думаю, дві дві оставить свинки я їх навіть намітив. Вон та і та. Вони дві такі вишньовим цвітом. Цю темну не буду і цю світлу теж не буду. Ну а ті канторші оставлю, подивлюсь, може що вийде. Не понравиться, то потім після опоросів беремо на м'ясо. Коротше, такі діла. Амічок, молодець, не підводить. Пішов, покрив, вона щось бігала, бігала, бісилася, він її акуратненько по бокам, по бокам покрив з утра, потім покрив вечором і на другий день ще утром теж я запустив, він покрив. Після кожного покриття я йому даю ковшик не з отрубями, а хороший. Те, що для поросяток, для маленьких, вкусне, солоденьке. Те їм даю йому. І він знає, що як покриє, зразу треба виходити і до себе додому, зараз дадуть ковшик. І все. Коротше, отакі діла. Оце ж глаза тут вокруг труби. Чого? Тут а вокруг труби ходить. Це ж несуща часть, біжіть туди. От несущих частей біжіть подальше, біжи. Біжи отуда. Во. Всі тут, а всі в доміку. Всі в доміку. Це свинка. Така, видно, висока на ногах буде. Дебела. полізла, полізла. Ох, уже жижевжики. Поспіть, потім поїсти, опять поспите. І так, з недільку і хорошо підтягнетесь. Всім все понятно, не виходить. Біля трубок не ходить, щоб не придавили. Максимально максимальне сохранення у вас должно бути. Тут уже рядом свинка. Дві свинки, а це кабанчик. Ну, Зараз будемо їх я думаю. Сьогодні в нашу четверг в суботу вже покастрируємо, в суботу зуби подкусуємо, желізо. Все як полагається. Кастрація, желізо, зуби і от як цидіоза. Пшик-пшик-пшик, урод. І все. І потім желізо повторимо там через 10 днів. Отам ну, і сидіть, щоб я вас не закривав. Я то ставлю тут шиферинку, так буває, от допустимо, зараз вони не голодні, а то путаються просто. Отак ось поставив їм. Ось отак. І все. І вони там сидять, а вийти не можуть. Зараз ще їм бочину поставлю, щоб не, этот, не виходили. А потом через оце дивлюсь, що вони ситі, їсти не хочуть. Потім часа через півтора їх випущу. Вони на неї зразу нападуть, почнуть їсти. Короче, отакі от пирожі. Ну все, вроді би показав обізяну, оправдала вона своє те, що на неї надіялись, оправдала, Все добре. Хай тепер тепер хай буде. А так, вроді би, по київлянці вопросів не було, все нормально. Вона стабільна, в неї 7 поросят, 7-8. У канторші 10, 10, 11, ну може там кого придав, ну коротше десяток, як завжди вважаю. Ну і обіцяно щось виходить на цей уровень, слава Богу хай живе і процвітає. Еті воду п'ють. Ці теж такі крепкі. Видно, що м'ясні, сала в них слова дуже мало. І ось дивіться, ці які ну більш-менш чисті. Оці один виводок. А ці постійно грязні. Оце вона так друг на друга лягає і тут, де опорожняється, тут аж і лягає. Ну, зрозуміло, що жарко, вони дує по проходу вітерець, там туди-сюди. І оці постійно грязні. Ось, дивіться, який сидить. Це якийсь спортсмен, боцман. І просили Стас як устроєні вікна. Ну, типу, як ти зробив. Ролик той не бачили. Зараз я через аматора зайду, він більш спокійний. Ось так. Ось виходить такий тент резиновий. І ось так зробив. Тут прокрутив. І загнув на вікна, прокрутив. Внизу навісів нема. Ну хоча треба ставити навіси, я поставлю, бо я тут ще ніде навіси не ставив. І все, ось отак. Закрив, к Як закриваєш, воно не мішає. Ось уходить. Раз. Відкрив. Все літо воно відкрите. дує вгору, хорошо. Ну опять воно дує поверху, виходить. Зараз я их успокою чуть-чуть і потім вам розкажу. Бо це будуть галдіти. Вони побачили, що їх вже покормили, а а щось ходять. Вони ж привикли, я покормлю їх і уходю сюди аж до вечора. Аматор не їсть горіхи практично. Хоча йому треба. А він їх... На. На. Молодите. Буває, друзі, так, що коли жарко, ну зараз примерно жарко, то вони унизу сплять, ну типа де дує понизу. А біля кормушки вверху починають ходити в туалет. От в той угол. І я зразу це замічаю і сиплю туди корм, де вони ходять. І перестають ходити. І так десь на дня, два-три неділька, Опять починають ходити. І опять туди корм. І все, і там більш-менш. І так само Тут така сама ситуація. Вона почала ходити в той угол, а тут, типа, де прохладно спить. Я туди почав її насипати, не в кормушку, а туди. І все отлично. І так завжди стараюсь зробити. Якщо ці почнуть ходити, ну у них то корм там, там теж вверху. Я в кормушку не насиплю, а насиплю туди, де вони ходять раз, другий, третій, п'ятий. І перестає ходити. Барашка в мене взагалі тупа насчет цього. Вона все время туди опорожняється, а тут спить, де прохладно. Я її днів, мабуть, 5 одучав. Туди сиплю, сиплю, дивлюся, Настя, ну там я туди насипав, прямо в мочу. Нічого, раз, другий, третій, п'ятий порилася, поняла, що не те діло, воно грязне. І все, почало ходити ось сюди, де мокро. А там сухо. Ну, а ця в мене взагалі молодець, вона ходить внизу. На, ще і сипнем. Бачите, київлянка зове, щоб горіхи їй дали. Оце ж вона этот, ну, дає знати собі, типа, що ж ти мене забув. Знати. Тим кинемо. Хай гризуть. Ми київлянки дамо. Оце ж вони тут збираються, типа на виход, щоб вже відкрив і зразу побігти на виход. А ті там. Обіцяна, їж, їж. Це може дай Бог обіцянка почне їсти. Так. Давай тобі. На. Як свиня розкусує горіхи, мені часто пишуть. Вона що не давиться? Ну дивіться, давиться чи ні. Грецький оріх. Ой, кажу обізяна, київлянка. Київлянка, давися ти горіхами. Не стають вони тобі поперек горла. Ну судя по тому, що я чую хруст, то ні. Вона як як сімечки. От як люди сімечки щовкають, оце для них грецькі горіхи. Ну малим таким, звісно, місяця два з половиною-три я можу і не давати. А вже таким дилдом 4 місяці і більше то цим можна давати. На, це один горіх уже, лічно з моєї руки. На ще один горіх з моєї руки. На ще, ладно. На. Київ. Я її бува називаю плахтянка. Ну це так, в народі. Так то е, офіційно київлянка, а в народі по сарайному плахтянка. Коротше, такі діла. Все, всі попіднімалися. Ці вроді би туди не ходять уверх. В оцих бували пару здвигів по фазі. Отуда ходять в угол, а тут типу, прохладно біля дверей. Блять, я зразу туди не насипаю, зразу в той угол. Раз. Все нормально. Стабілізувалось обстановка. Тому що ви ж самі розумієте, воно дуже невдобне. Якщо вона буде ходити де угодно, ну представте, аж з того краю тягнуть сюди. Ну там його небагато, ну поки дотянеш, воно все розмазується. І от я якби так делаю. Ну, я делаю так, а там може в каждого свої методи. Ну, работает. Так що все нормально. Все, друзі, все, що міг показав, розказав. Побіжу робити, побіжу шевелиться, бо мені треба ще весь е, Весь двір сьогодні косить, трава позаростала. Коротше, зараз буду косить. Все, всім пока.